तो आज हम पढ़ेंगे वन टू टेन काउंटिंग तो आप रेडी हैं तो चलिए let's get started one two three four five six seven eight nine ten ten ten one two three four five six seven eight nine ten ten ten तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करना मत भूलना न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन करके ऑल का बटन प्रेस कर देना बाय बाय